L'arte cooperativa creativa è il nuovo progetto culturale nato a Lisbona per offrire un luogo dove artisti e artigiani possano creare, esporre, insegnare e condividere le proprie idee tra di loro e con il proprio pubblico. Colaboro com a Agararte e acompanhei o nascimento e crescimento deste projeto que acho magnífico tem sido um espaço onde eu posso desenvolver as minhas competências, eh, onde pessoas podem vir praticar yoga com arte e acho importantíssimo poder usufruir de um espaço com ideias comuns e novas oportunidades de cooperação. A Gararte ogni due mesi dà visibilità a sei artisti diversi, Il bello è vedere gli artisti incontrarsi e venire a conoscenza l'uno del lavoro dell'altro. In questa maniera nascono collaborazioni, nuove idee, nuovi progetti. Poi alcuni vengono notati e arrivano quindi le proposte lavorative. Comunque sia, tutti portano avanti la propria ricerca artistica all'interno del progetto Agarrarte. À Garart, on a l'occasion en tant qu'artiste d'être confronté à d'autres disciplines, à d'autres matières artistiques, ce qui rend le processus de création le circuit de création beaucoup plus intéressant. La Galarte è una cooperativa senza fini di lucro. Abbiamo finora recuperato il pian terreno, adesso per completare i laboratori abbiamo bisogno del vostro contributo. Sosteneteci quindi nelle nostre campagne di crowdfunding.